os traincas de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Bem-vindos à casa. Vim fechar, vim, vim fechar, vim, vim, vim fechar o circo. Oito a rezar à santa, quem responde é santa inércia. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, é the fuck back. Chupa! Chupa! Vem, O mercado não vale um cu. Onde é que tens estado? Estou a dar passos nesse campo de minas. Nesse campo de minas. Ser independente é isso. É isso. E é o maestro da assim, Sim, sim, sim. E é o maestro da assim. Deve, deve, deve, deve, deve, deve, deve, deve, deve, deve,